हट ओए आए पे मरीज हट आवे सी हक हक हक ओए आए कोई मरीज आवे सी आवे सी हक हक हक ओ नजर आने देखो इन्हों सामने आंदा पिया सी हक हक हक देखो हक हक हक वाए कपड़े नहीं डूमने आवाना ला दिखाए खड़े आंदा पियो सही में पुराने कपड़े कोई बताओ जी ना ले छोटा जिया छुओ रोज आंदे पियो हक हु हक हु हक हु हक हु देखो खाली क्या नहीं आंदा पिया आवे सी आवे हक हु हक हक हु दसाओ कम दसाओ बाबे कलई में ढेर ढेर मुरीद आने ना अच्छा अच्छा हां बाबे को मैं कैम कैनी माया के पीछे बाल रोंदे उसन बाल वे ना ना बाल ही में समझे बस थीवण आले थीवण आले हां अल्लाह जल्दी दसो कम बाबे को टाइम कैनी हक हु हाँ, हक हु किमे आवना था सही बस सही में आए थे कोई काम है थोड़ा जिया दसो दसो जा केवल वन्यू मिली आऊं अच्छा ते बाबे दे गिच्ची घुटी आऊं ना ना ना नहीं कुकणी बाबा जी बाबा जले गिज्जू कटे तो बाबा ना होती तारे तो काम कौन करे oh very good very good very good हां जी इंग्लिश हाँ समझ आती है या तू तो I am no English no English हम बोली बैठे समझते कोन ने वाह वाह काम दसो काम दसो बाबे काम वणने बाबे को बाय ढेर काम में काम दसो जल्दी करो हक बाबा किदे अल्लाह दरी से सदी बैठा तबू बस इमे समझ गए के बाबे देख ना ना ना ना नेड़े वक्त तो बता करे नहीं नहीं बाबा हाली तो आपको टोर के टुरसी तुसा काम दसो मेरे ख्याल है तो जरा मुरीद घुटे ने खड़े तो आपको लगता फरिश्ते लगदे खड़े नहीं ना ना ये अल्लाह चेले ने चेले बेटा क्या नहीं सारे कोली में ए अपने चेले तुसा काम दसो बाबे के नहीं काम वणणे काम वणणे काम दसो काम दसो इमे बाबे दा टाइम जाया ना करो हक अच्छा। हूं हक हूं ए मेरे चेले नहीं ए मेरे अपने बाल हैं पे तेरे आपते बाल हैं ए मेरे अपने बाल हैं बाबे दी खिदमत कर रहे खड़न क्या लग रही ए अपने भतरीजे हैं पे चौकी तनख्वाह देना उन्हें ए इमे समझ तनख्वाह दे कह नहीं ए नी मुस्ताजरी दे सांझ खाते च नहीं पटकद इमे बद्दी बदवे जिमे पाने में को मालसी लग देवो हां ना ना मालसी नहीं मालसी बद्दी बदवे यार मेहरबानी किता करो तू बाबे अच्छा, दे अच्छा। गिले करना है या बाबे को कोई काम ही करावना ना ना बाबा सही मैं तो को घुटया बाप अधिकार सेवा खा में वा हाँ सही आखे सही हक हूँ हक अगे अगे बाप दी सेवा करे तो बाप पता नहीं कितने भाग गए वो माल सिया की नहीं ओ बाबे दू नंबर ने एक नंबर बाबे को लाए बाबे कले काम करा बाबे कले दोबारा से मैं कुदा तू दू नंबर लग दे ना ना ना ये अपने शान दे खिलाफ है तू काम दस बता अच्छा हक हूँ अगले जाने मियां अगले जाने इना या सोत ठीक है इना सोत अच्छा ठीक है ते मैं सो तो ठीक है ना अच्छा बात हूं ओ यह कसई में पटका बधेंदा ई काला जिया अच्छा दे हाथ च घड़ी है अच्छा चिट्टे कपड़े कहना काले कपड़े दसई किन में दसई किन आ अच्छा दे माल से दू है मैं पूछे मैं के चक्कर ने दादे असन से माल से करने वदे से अच्छा दे कोई हो या कोई गाक शाक सब दसावे बाबा तू भूल भूलदा से कोई बियाह सी सही सही ना ना मैं खुदा हुआ शक्ल तेरी वाली लगदी है ना ना बाबा ना ना, ना।, ए काम अपने वास्ते नहीं आपा को 3 साल थी के ना आपा ये काम करे ले पे चंगेगा वाले मतलब कोई केरे कोरे उस्ताद सीखे वही ने काम दे ए आपा उस्ताद उस्ताद मोहम्मद उस्ताद मोहम्मद जिंदाबाद या उसका काम दसो काम क्या करावणे तुसा बाबे दे हालात छोड़ो ना ना उधर अंडा दे हिसाब बने ने तुसा वो गाल छोड़ो तुसा अपना काम दसो काम क्या करावणे रे बाबे को टाइम क्या नहीं बाबे गाह का पानी वजन है गाड़ी में आधे शर्म आनी क्या शर्म आनी है क्या ठीक है कोई गलत काम तो नहीं कर खड़ा यार पहले रोमना दे हक हो हक हो क्यों रोने बेटा काम डास काम थी वे तेरा कैसे लगते तो ले रहे मैं आदा यार मैं तो दसावण को पहले यार तेरी ना मशूक सोच बने ना ना बाबे दी कोई मशूक नहीं बाबे जदानी रखे चुआ रखे हक हो सही ठरकी में वाल ठरकी ठरकी ठरकी अच्छा। हाँ। हाँ, तो सा काम करतो भाग तो भाग हाँ, मैं को दू तरह फोट पर थी के वाला बोली तारे बाप एक काम दसो तो तो ना क्या मतलब पाए बाबा मुरीदा को कुछ नहीं आता नेड़े ओ वाह नेड़े थी ओ वाह वाल सही है सही है अच्छा सही काम तारे को लेने आया थे सीधी बात तो मुख्तसर करके करूं दसो दसो मैं मैं टाइम दे कोई पता नहीं तू सही याद है याद सही हां मेरा कोई टाइम क्या नहीं है जा सही आदा पियामा इमे ना या तो जा कोई गाल नहीं नहीं नहीं तू अच्छा, गलत कर सकदे रे हां सही है ता वैसे मैं के क्यों के कुत्तू तारे खबर लेखन तो कुत्ता में मालूम थी लगे जिमे तो फरिश्ते तो रे फरिश्ता लिखा लिखा नहीं अपने जेड़ा ना घाटी है यार दिले में को याद आनी है वर्रो ना कर तू दस यार मैं ते को दसे ना वल या खेल छुट दिए या वल रोमान छोड़ तू दस ना तू रो ना खेल तू गाल दस गाल कर गाल दस गाल दस सही हां God, man. रो रो ना ना गाल गालदास पुत्र गाल गालदास सही बाबा ही में नहीं बैठा बाबा सारे काम काट के देसी तू काम कामदास मुंह पर टले करे सो दा मैं गाल दसे दा अच्छा जी दसो जी दसो हां दसो पशु रोस गई अच्छा क्यों रोस गई है क्या दी है आओ बाबा तुसा काम तुसा करने तुसा तो को वजह पता होना बाबा हुन रले तो- आई जेले रोस के गई है बाबे को हुन क्या पता क्यों रोस गई है ना ना हुन बाजुकात बड़े बड़े बाबे उन्होंने को दसाओ इना बालू सही बैठे उन्हें मैं शोक वापसी बुलावना चाहना है क्या करना चाहना है ना ना मैं सही बुलावना चाहना वाला सी पत्र खर्चा थी थी वाला सी खर्चा थी थी या खर्चा था नहीं ना धावा मैं जो करा तू खर्चा दे से मशूक तेरी हटता था सी अच्छा हां बुलावना इदा नहीं बुलावना तो बाल पोतरे राह पैवान सकदे यो यो यो हां यो सही तेरी मशूक वाला सी 10000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗ ਸੀ 10000 ਰੁਪਿਆ 10000 ਰੁਪਿਆ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ થઈ ਖੜੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਗਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਸਾਲ ਟਮਾਟਰ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਵਣ ਵੰਜਣ ਤੇ ਬਾਬੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਹਜਾਮ ਕਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੋ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇ ਸੀ ਹੱਕ ਹੂ ਹੱਕ ਹੂ साढ़ हक हूँ हक हूँ पने मुंह आप उते कर नहीं सकते सड़े सो किवे मुंह उत्ते बाबे दा कर दे तैं क्या करना है तैं बाबे दे मुंह के चल हावनी है ना ना ये हक देखो ना हूँ हक हूँ मन हुन कितनी दिन बाद सारा काम बन सी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੁੱਤਰ ਹਫਤੇ ਥੀ ਵੈਸੀ ਹਫ਼ਤੇ? ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਥੀ ਵੈਸੀ सही दिखा हाँ। यार मैं दा हुन ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕਲੇ ਪੁੱਛ ਗਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ए वाले का भी केत गल रखी है ए बाबा ऐसे तवीत देने तवीत ताको तो बड़ा के देसो तारी मशूक आवे मैं मैं समझा मां जी मैं अमाल नामे तोरे अगु रखे पे जल्दी ना सही ऐसा वाले अमाल नामे बियां दे भी लिखी रख दे हैं तू सोण काम करावणे यही मैं चबला मारना है हक हु हक हु दसो दसो यार दसे ना यार पहले तू मेरा साथ गिनो सो गिनो मशरा कार गिनो हाथ मैं गुजारी दी याद ये कापी में रखी भाई ओए जरा हाथ ला ओए बाबे बाबा सुस्ती ओए की घोट के मारो ओए मारो इको बछरा बेटा वे हक हूं हक हूं का बेल में दे यार हां पुत्र सोच की दे हक हूं हक करण ने दे हक हूं हक हूं हक हक लाई बेटे हक हक ओए चुप करे से तो मैं सोचे था भाई बाबे दी में समझ एक कलाम है हक हु हक हु हक हु एमे सर डी तीवाना हक हु हक हु हक तू बाबे के काम करावणे या बाबे दे तेरा ना तू हालात देखना है यार काम करवावणे मैं भाई कह काम करावणे दा वाल तेरे वास्ते जेड़ा ना थोला रेट घट काढने अरे बंदे थे यार इवें जेड़ा ना ਛੀ ਹਜ਼ਾਰ ਡੇੜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੂੰ ਵਧਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚ ਆਖੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੁਗਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਖੇ ਸੀ ਜੋਲ ਬਸ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣੇ ਕੰਮ ਯਾਰ जड़ना माल मैं को डास वाल मैं जड़ना अपना ये ओ मैं तेको कितनी दफा दसावा कितनी दफा तेको दसाया दे भाई मैं काम करवावणे काम करावणे दे वाल देओ पैसे दे काम आपा शुरू करे ने अच्छा 6000 हां 6000 शक्ल सारी 6000 वाली है ना तुसा और कोई रोड दे मंग देवे बट कदाई में पाती बैठे हुए जब पिंडा डाले तो साव हो आए ना ना गाली में है ਇਹ ਡਿੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਦਨ ਬਾਬੇ ਕੁਈਵੇਂ ਕੂੜ ਮਰਨ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਵੇ ਨੋਟ ਗਿਣਤੀ ਸਾਵੇ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਵੇ ਨੋਟ ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ ਕਣਕੜਾਈ ਕਣਕੜਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਚ ਕਢਵਾ ਬਾਬਾ ਸਾਵੇ ਨੋਟ ਆਈ 2023 ਬਾਬਾ ਇਹ ਨੋਟ ਦੇ ਦਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਵੇ ਨੋਟ ਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹੂ ਸਾਵੇ ਨੋਟ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਅੱਜਾ ਹੱਕ ਹੂ ਹੱਕ ਹੂ अगले जाड़े दाइयो समय नोट की दादी हाँ, हाँ, तू हाँ। ये बाबा दे दे के ना नोटा को बीआई होवे बीआई होवे एक नाल निकाम बिना वाला ए देख ए देख आंदा पे बीआई आंदा पे वे फदाए वे फदाए एक हक हो हक मत पहले बाबा हक हो बस बस कर गए दे विचा मरे इधर लागे पाजे बड़न दे अच्छा, Gracias. must मेरा उस्ताद नाल अच्छा मैं उस्ताद है ना तेरा दिल जटवा मैं तो को आग दिखता ना सबर कर सबर कर तू नाला में वाला नहीं ये तो कुलडा पोचे टर्की बनाई मत तेरा टर्की पड़ बजिया तले मुंह में कार के बैठा है जी हज साहब ही हूँ मादा हाँ, मादा ये अच्छी छड़ो मच्छी मच्छी दे पावे खावे हाँ। मच्छी दे पावे होए अल्लाह दे भी हम मोटा और शादी में दिया पे ओए मच्छी दे पावे आने भी क्या है यार मच्छी दे पावे मैं तो कुछ साल के बेटे मैंने को पकड़ के मार जाते ने मेरे यार ने हुआ हां सही आ के सही आ के मेरा मेरा हाँ, क्या है मेरा मेरा ठीक है चल ले मैं तो- खाएंगे क्या करे मेरे हफ्ता हफ्ता दाना ने बना लीडू देखे एडे एडे आराम कर बरे हफ्ता धाई आप कुछ संभाल नहीं सकदा है तू बरे तू देखे दांत साफ करके देख कर देखे चलो दांत साफ कर अल्लाह दा बंदा साफ है बस अल्लाह दा बंदा सिरज गाल अरे कड़ाई धान एडे एडे ए डांग लगा बरे एडे एडे ए डांग ए बरे पिज्जा टाया पंजाब दा लाइव बरे बरे ओ मेहमान मेरे घर मेरी टेस्ट करना पे જા બોતા તું મુલછી તરા ઓર ને તરા યા બધા તું ને યાર મેરી એને તો કોઠી બડી ખડી है मैं कल लाओ ना रात पे चोर को समारे में मैं आप सही सही को समारे पहले से पता लग गया है हां हां हां अपन ले काम अपन अलग कंपोज हां ना यार नहीं छड़े मुंह की सूझ लाए वैसे हां ये तरीका पहले टूल है शर्ट में तो आप सभी के होता क्या है हां ये तरीका सही है वैसे हां तारे तारे मतलब पे पर कोठी का हां ना ना वो शर्ट में है ना ना ना तो दूध तत्ता पानी से कोठी है थोड़ा सा बंदा ओ यार तत्ता पानी रात आप गरम किए हां ये तरीका हां सही है ठीक रात गप्पा शप्पा ले सो चल यार चल दे ठीक है यार मैं द टाइम क्या नहीं आया देखे पूरा मेरा थ्रोट रहा है देता पाए के ना बोल ए ओंदा तो लगता था मेरे को सही तो- पावले नहीं होता मतलब पता नहीं बात को पता नहीं